Тема 803. Рассада с доставкой на дом. Это неплохой бизнес для грамотных фермеров, разбирающихся в выращивании зелени и овощей, и одновременно с этим не чурающихся интернета и его возможностей. На Западе, и у нас тоже, началась мода на натуральные продукты, они их называют органическими. Развиваются фирмы по доставке продуктов непосредственно от производителей, с фермы из деревень. Читайте на эту тему натуральные деревенские продукты. При этом многие люди не прочь сами что-нибудь такое вырастить вырастить на своем огороде или подоконнике. У меня муж выращивает на своем подоконнике перец не для красоты, а чтобы съесть его на ужин. Вот для них один англичанин, живущий на своей ферме, решил поставлять рассаду. А почему сразу рассаду, а не семена? Да потому что вырастить из семян растений удается далеко не всем, прямо клиентам на дом. В специальных картонных коробках, наполненных соломой. Благодаря тому, что корни растений содержатся в земляных горшочках. Они выдерживают доставку в течение суток, хотя в таком виде могут выдержать и несколько дней. Клиенту останется только высадить готовые растения на своем участке или в ящике на подоконнике. Майк Китчен, создатель этого бизнеса, начал его в 2005 году. К тому времени у него было двое маленьких детей, сейчас у него их уже трое, за которыми нужно было ухаживать. Он взял на работе 18-месячный отпуск по уходу за детьми и уехал на свою ферму, на природу. Спокойная жизнь посреди травы и кустов так его очаровала, что возвращаться вновь на свою работу он уже не захотел. Вместо этого он решил сделать что-то полезное для людей, чтобы они так же, как он, приобщились к природе и имели возможность выращивать и есть свежие продукты. Он решил продавать им готовую рассаду. Так родился бизнес. Rocket Gardens, Rocket Gardens Co. UK. В буквальном переводе его название звучит как «сады», поставляемые со скоростью ракеты, если я что-то понимаю в английском. Майк построил на своем участке огромные теплицы. Не сразу, конечно, его бизнес развивался постепенно и принимают заявки на свежую рассаду круглый год причем не только в окрестных деревнях и городах, но и по всей Великобритании. Он рассылает рассаду не только для весенне-летнего огородного периода, когда клиенты высаживают ее на своих дачных участках. Заявки он принимает круглый год, а рассылает такую рассаду весной, к началу посадок в открытый грунт. Но он готовит посылки с рассадой для любителей выращивания зелени на подоконниках, ведь и зимой мы нуждаемся в свежем салате и укропе. Более того, он создал специальную программу для обеспечения школ своей рассадой с целью научить детей практическому выращиванию растений на школьном огороде. Кроме того, он предлагает покупателям удобрения, садовый инвентарь, готовые растения. Есть у предпринимателя и подписка на поставку растений в течение всего года. Кроме того, у бизнесмена есть еще одна услуга. Он приглашает всех желающих отдохнуть на своей ферме общей площадью 60 га. Всем желающим он предоставит палатку и необходимые вещи для комфортного отдыха на природе за отдельную плату, конечно. Простой и благодарный бизнес на своей земле. Майк, как и хотел, проводит все свое время с детьми. Его офис – это его же дом. Утро он начинает с завтрака в кругу семьи. На обед к нему приходят друзья. В течение дня он принимает звонки, выезжает на деловые встречи, либо работает на ферме. В любое время к нему могут присоединиться члены его семьи, помощь в бизнесе, либо просто пообщаться. И при этом бизнес масштабируемый потому что клиенты Майка – это 60 миллионная Великобритания. Он продает свои коробки с рассадой не только через свой сайт, но и через другие магазины. Причем, через третьих лиц он продает только подарочные сертификаты, ваучеры, чтобы не связываться с посредниками, которые могут подпортить его репутацию, доставляя его рассаду не так быстро, как он это делает сам, в течение суток. В его планах, продажа ваучеров через розничные магазины и супермаркеты. Уже сегодня среди его клиентов 2000 английских школ, а школы – это крупные стабильные заказы. В прошлом году его оборот составил 500 тысяч фунтов. Работают в его фирме всего 5 человек. Иногда, в сезонную горячую пору, он нанимает до 20 наемных работников. По-моему, неплохой семейный бизнес на природе. А секреты успеха, на мой взгляд, вот такие. One. Интерес неопытного населения к самостоятельному выращиванию растений для еды или красоты не так важно. 2. Продуманная логистика. Майк старается отправлять коробки с рассадой максимально быстро, чтобы растения дошли до клиента свежими. 3. Качество продаваемой рассады. Я встречала в интернете множество довольных отзывов его клиентов. Те пишут в своих блогах свои впечатления, размещают фотографии, в том числе и уже выросших растений. Его рассадой пользуется сам Джеймс Оливер, известный на весь мир повар-телеведущий. Ориентир не только на заказы через интернет, но и через розничные магазины. Five. Подключение школ к базе своих клиентов. Six. Умелое использование подарочных сертификатов в розничной и интернет-продаже, которые не только позволяют ему расширять клиентуру, но и продавать свою рассаду круглый год. Seven. Постоянное расширение ассортимента товаров и услуг. Eight. Любовь к своему делу – это та редкая составляющая, которую многие предприниматели не учитывают, а ведь она чувствуется даже на расстоянии и заставляет купить даже тех людей, которые пока еще не являются целевой аудиторией.